იდუმალი ადგილი არის ლენტეხი, ჩემთვის ეგეთი ახმა მაქვს რომ იდუმალი და ისეთი მისტიური ადგილი არის და ძალიან საინტერესო ტრადიციები და წესჩვეულებები აქვს. ამ შემთხვევაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რომ ეს ულამაზესი, უმაგრესი ადგილი სვანეთის მიექცეს ყურადღება და აი ხაც დევს ეს აი საგანძური ცოტა ესეთი სიტყვა შეიძლება გაცვეთილიო საგანძური ყველა მიმართულებით ყველა ნახოს რაღაცა ფორმით და მინდა აუცილებლად თქვა კომპანია ვანდერენტის დამფუძნებელი დიტო აბდუშელიშვილი თვითონ ქონდა ძალიან დიდი სურვილი რომ ეს პროექტი შემდგარიყო რაღაცა ფორმით და ეს არ ეხება მარტო მუსიკას ლეგენდებს მითებს კულინარიას ყოფით კულტურას გარემოს იმ შენობებს და იმ უნიკალურ რაღაცებს რაც სვანური კოშკია საერთოდ რა დევს აქ რაც ყველა მიცი რომ სვანეთი განსაკუთრებული ადგილია ჩემი აზრი და ჩვენი აზრით მუსიკა საუკეთესო მედიუმია. აი კონკრეტულად სვანსეთი ლენტეხისთვის, აი ესე ქვია ჩვენ პროექტი სვანსეთი ლენტეხი 2023 13 მაისს შეიქმნება ორიგინალური ტრეკები, სადაც იქნება გამოყენებული, თქვათ, სხვადასხვა უკვე ძალიან ნაცნობი ფოლკლორული ნაწარმოები. მოიწქეთ კოლაბორაცია მუსიკოსების. ეს იქნება საერთო მუსიკალური ნაწარმოები, რომელიც ეფუძნება ამ შემთხვევაში ადგილობრივ ფოლკლორს. გვინდა რომ მასპინძლებმა გახსნან ხოლმე რა ეს ყოველი ეტაპი, ასე ვთქვათ, ანუ თანამშრომლობის ამ არტისტების კოლაბორაციების, რა ვთქვათ, ოთხი ანსამბლი და ოთხი სხვადასხვა არტისტი, საერთოდ განსხვავებული ხო, ეხლა სუხიშვილები, წვანე ოთახი, კორძი და ნიას დიასამიძე. და რაც თავარია, თვითონ ადგილობრივი ანსამბლები, ლაშქეთი, მიშენარი, ლაგუშე და ლილე ანსამბლები, რომელიც არის გასაკვირი რაოდენობის და გასაკვირი ხარისხის. რაც ხდება ლენტეხში. გასაკვირია თვითონ ეს სიმდიდრე, ხო უცებ და ის ხალხი რომელიც ამას აკეთებს და აკეთებს აბსოლუტურად უანგაროდ. ლენტეხი ახლა ჩემთვისაც აღმოჩენა იყო და ბევრი ახალი და საინტერესო რამ არსებობს, რაც ლენტეხის გარშემო ჯერჯერობით ბუნდოვანია. ან ჩვენთვისაც კი ყოველ დღე და ყოველ ჯერზე რო ველაპარაკებით იქაურ ადამიანებს ხვდებით, რომ ძალიან ბევრი საინტერესო აქვს, რომელიც გამოტანაც ძალიან საინტერესო იქნება ყველასთვის. თვითონ გარემო საფესტივალო უნდა იყოს და იქნება ისეთ სადაც ყველას ვინც ცხოვრობს და ეს ფესტივალი არის კონკრეტულად ამ რეგიონისთვის და არა იმისთვის, რომ ჩავიდნენ სტუმრები რაღაც დაუკრან გააკეთონ და წამოვიდნენ. პირიქით, მაქსიმალური ჩართულობა, როგორც სცენაზე, როგორც არტისტები, ასევე წარმოდგენა, როგორც თქვი, იქაური ყოფის, კულინარიის და ესეც მოხდება იქ. შესაბამისად გვინდა რომ ყველა თემს კონდეს საშუალება წარმოაჩინოს თავისი კულტურული მახასიათებელი. სხვადასხვა საჭმელი იქნება ეს თუ პროდუქტი. იქნება ეს რეწვა, მხატვრობა, ნებისმიერი რამ, ანუ თავისუფალი სივრცეა. ეგეთი мотиваცია, ეგეთი ენერგია რაც მოდის იმ ადგილიდან რა, არც მოგასვენებს და ვერ იქნება ესე იმდენ იმდენად დიდი ინფორმაცია მოგაქვს ყველა მიმართულებით.